e aceleração permanente por conta da crise que Bell tenta criar por aceleração artificial. Então agora ele terminou, saca? Ele vai terminar? Terminar, porque ele fica errado. Por conta da crise que o Flash vai voltar, o Speed vai voltar daquele. Você até outro Lospit aqui falando que, o que não era verdadeiro. Hum, tá gostando do novo vilão? O Zoom vai voltar? Pra evitar? Isso é mesmo? Por que tinha que. Ah, não, na de voltar, então.